va a ser oro en los Juegos Olímpicos, ya lo fue en fútbol. Los dos deportes de conjunto más populares volverán con gloria de Atenas. Gira la pelota Argentina, Argentina es campeón. Argentina es campeón. Mirá, que qué lujo, David. Mirá lujo en el cierre. 14 segundos y lo grita el cielo Escola. La familia Escola, Mario, lo grita en flores. Señores, Argentina. Argentina es campeón, lo fue en fútbol en la mañana. Historia para el básquetbol. El básquetbol es campeón olímpico, grítelo en Jujuy, grítelo en Tierra del Fuego, grítelo en Misiones, grítelo en Capital o en La Matanza. Argentina, Argentina medalla de oro. El turco Bartañán se abraza con Rubén Mañano, también con Tolcachier. Abrazos en la casa de Ale y en Morón se agarra la camiseta Montequia a un grupo de jugadores. que si algo tienen es garra, polenta y amor por esa camiseta. Conmovedor, porque además fue un cierre toda orquesta, lujoso, bien merecido se lo tienen. Decía Argentina. Argentina. El aplauso de todo el país, de punta a punta, señor Meccini, en Bahía Blanca estarán viviendo. Oh, On va essayer. je vais où elle est ou Marche avant ou marche arrière On continue tout droit. Tout droit avez même Oui, mais dans les sacs, parce qu'il y a pas trop, mais on a. On dirait pas, mais. Oui, oui, au sol, ça tape. <laughs> Même quand c'est couvert en plus. Puis ouais, les sacs, le, nez. Ouais, enfin, hier, bah, la hier, dernière fois, avait opération nez rouge sur le nez. Oui, este cole. Este cole tiene dos nombres, primero de todo, es uno es Jasmine School, el otro nombre es la segunda escuela. Eh, Jasmine School es el nombre que le dieron las propias residentes que viven aquí en, en junio del año pasado. La segunda escuela es el nombre que le puso Castro, que es el señor que junto a sus amiguitos los anarcas abrió esta escuela. Entonces, pues hay un pequeño no consenso, pero bueno, se conoce el cole como, como ambos nombres, mi y como segunda escuela. Bueno, aquí viven entre 200, 250 residentes, 150 residentes de distintas nacionalidades. El 80% de los residentes más o menos son de Siria, Después podemos encontrar también familias de, del Kurdistán, de Egipto, de Afganistán, Irak, Irán. Vale, respecto a la organización del espacio, bueno, era un cole, entonces como todo colegio tiene sus aulas, entonces pues ahora mismo esas aulas que es todo el edificio de la otra banda, eso son todo habitaciones, cada aula son tres ventanas, de las tres ventanas se pueden ver eso es un aula, entonces pues las familias están ocupando todas las, todas las aulas. Entonces, de aquí para arriba el edificio para arriba también todo lo que hay arriba son habitaciones, Debajo, lo que tenemos justo debajo es el almacén de ropa. No, el almacén de... sí, el almacén de ropa. Después lo que sería debajo aquí serían los, los almacenes de comida. Vale, ¿cómo se aprovisiona de comida y material este, este squad como, como, como todos? Eh, ¿Conocéis el Enicos? El Enicos es un almacén que hay a media hora de aquí, realmente no es un almacén, es el antiguo pabellón de básquet que usaron para las Olimpiadas de Atenas 2004, que ahora está abandonado. Entonces, eh, todo lo que es el pasillo del estadio para entrar dentro de lo que es la pista, la cancha de básquet, todo eso está lleno de cajas y es lo que se está utilizando como almacén. Si tenéis oportunidad de ir, Eso eh, que tú ves ahí, esos sacos blancos, eh, lo que tienen son unos plásticos enormes para el sol para hacer una, como un toldo. como, no son toldos exactamente, pero se pueden usar para eso. Y entonces pues se los estamos eh, les preguntamos a las islas en los, varios campamentos quién quería. Y entonces hoy se van para Lesbos y para Rhodes, Rodos, se van parte de ellos. Ya los mandamos, ya los mandamos ahora. Y estos después son para otros campamentos. Pero a las islas les mandamos ropa usualmente, eh, que les hacen falta para distribuir. Les mandamos sábanas, colchas, no comida, usualmente no comida. Entonces tenemos una compañía que nos hace una... Eh, nos ayuda, una de las compañías navegueras, nos da la oportunidad de mandar hasta 40 cajas en la parte de, los ferry boats que tienen para las maletas de los eh, pasajeros y entonces ellos nos ponen lo que nosotros mandemos ahí y cuando lleguen a las islas tienen que recogerlos inmediatamente. Pero si los mandan gratis es una ayuda grande. para mandar, para mandar a las islas cuesta. dar la posibilidad a las familias de salir de Grecia, sino empezar a dar asilo. La única forma que empieza a haber para salir de aquí es habiendo, teniendo un familiar directo en otro país. Es decir, padre, madre, hijo o hija menor. Porque hermanos no te sirven. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que hay muchas familias que han llegado aquí con la intención de salir, pero después cuando han llegado, las fronteras están cerradas, ya las han visto entonces, ¿qué hace mucha gente? Pues se va a delegar, un miembro de la familia se va a delegar, llega a Holanda, empieza su proceso legal allí, y entonces gracias a esa persona que pasado de delegar, toda la familia que está anclada en Grecia puede puede ir a Holanda. Eso antes no pasaba porque antes todo el mundo tenía la, opción de, salir de forma legal de ubicación. Entonces ahora mismo, por ejemplo, están empezando a acabar todos aquellos eh, procesos regales desde antes del 20 de marzo y solo el, único recurso que van a tener las personas refugiadas y migrantes va a ser el asilo en Grecia. El Tratado de Dublín está aprobado en toda la, Comunidad Europea. El Tratado de Dublín lo que especifica es que en cualquier caso que se encuentre una persona migrante o refugiada en otro país con la huella puesta en Grecia, es decir, registrada aquí, la deportan. para aquí, la deportan para aquí. ¿Cuánto puede tardar toda esta movida? Pues eh, desde que llega una persona antes del 20 de marzo hasta que sale, puede tardar dos años. Puede tardar, eh, primero tienes que hacer una pre-entrevista, un Skype, para hablar con Katahaki para tener la primera entrevista, para después tener una segunda entrevista y decir a qué países te quieres ir. Después te tienen que llamar y decirte qué país has escogido, después de, entrar en Alemania. Después te tienen que llamar de la Embajada de Alemania, tienes que reunirte con la Embajada Alemana, tienen que aceptarte y tienes que esperar que se haga un avión, un avión con el plan tomando y salió. Básicamente eso puede tardar un año y medio, dos años. Normalmente, según dicen las leyes y las instituciones, eh, hay, hay, colectivos vulnerables que tienen como cierta preferencia antes de... Para, o sea, las instituciones se fijan en ciertos, ciertos colectivos vulnerables como puede ser, por ejemplo, eh, menores no acompañados de Eso sería como el top pues es mentira, pues por ejemplo en esta squad hay, un chico que es menor, acompañado, de Siria, que lleva aquí seis meses y le van a esperar nueve meses más seguro porque la también hay que decir que no funciona demasiado bien y pueden perder tus papeles o pueden confundirte y llamarte Ahmed llamándote Mohamed, entonces que no seas tú y tengas que volver a empezar el sistema. de una chica transexual pakistaní, igual que yo, una mujer transexual, que había hecho todos los recorrido desde Pakistán hasta Grecia, toda su vida con todas las violaciones, tanto en Pakistán, eh, de derechos humanos, violaciones de derechos humanos y violaciones físicas allá, tanto en Pakistán, eh, salió huyendo todo el tránsito hasta llegar a Grecia, cómo vivió aquí la llegada a Grecia, cómo en aquella época se se, quedó en el campo de Idomeni donde se creó la bolsa en el norte de Grecia y de repente se cerraron las fronteras y ella no pudo pasar. claro, a mí eso fue como muy de, empatía de una mujer con las mismas condiciones que yo, pero como habiendo nacido en un país, eh, en otra cultura, se encuentra con todo ese tema de violaciones de derechos humanos que nos hemos peleado en nuestro occidente blanco, aunque todavía hay mucho para conseguir por un lado, esa, persona en el Y por el otro lado, eh, el verano pasado, en agosto del, julio, agosto del 2016, vino a Grecia, en concreto a Tesalónica, la caravana a Grecia, aprovechando la, la, universidad universidad de verano que montó No Borders en Tesalónica y vinieron 15 días para hacer incidencia política aquí en Tesalónica con el tema refugiados, tierra de fronteras y con eh, luego eh, volver allá y reflejar todo esto allá, eh, cómo estaba trabajando Europa en tema de Yo en esa época no pude venir porque estaba trabajando, pero tuve mucha gente conocida del País Vasco que vino aquí, que me dio pena no venir y que luego me contaron, y de hecho durante todos los días que estuvieron aquí yo les fui haciendo también el seguimiento de lo que hacían, de acciones, de... y cuando volvieron allá, pues claro, me contaron todo, fotos, y entre mi compañera, mi alter y todo este grupito de conocidos se juntar y cuando yo termine de trabajar en octubre, claro. voy para Grecia a hacer lo que pueda y con la posibilidad de estar un año, año y pico, para hacer algo de fondo. yo siempre he pensado que, hacer una actuación de estas brigadas de un mes puedes hacer algo concreto, construir unos baños, construir un hospital, pero no algo que tenga relación con, el tema afectiva de, trabajar con la gente, de ver sus problemas, de trabajar todo. Entonces yo ahí tenía la posibilidad de estar año, año y medio en Grecia. Y me vine aquí, llegué en noviembre y empezamos a trabajar en, la educación de médicos, en establecer todas las donaciones, del Estado español prácticamente todas, y luego en las escuelas. ¿Cómo, dónde y por qué? Podemos hablar de, Y es concreto. O sea, cuando tú llegas aquí, ¿tiene algún contacto? de alguien o vienes a lo loco <laughs> a ver qué te encuentras y a ver dónde te pueden meter a, a Vengo con esa motivación y luego con un proceso personal mío de atrás en el que me queda parte de socialización, de, de cómo te relacionas con la gente, entonces es también un poco apuesta de que vas a un país en el que no sabes el idioma, en el que no sabes la cultura, en el que no tienes contactos, o sea, o te socializas y te abres un poquito más, o ya es tu caso perdido. Gorde igual. Gorde. اسكتوا اسكت اصلك يا حشود يس يس يس هلو هاو ار يو حر حر حرية نحنا بدنا حرية أصبر عنك يا بشار حرية Hola, ¿eh? Pero sí que hablas español entonces. Van. Estoy viendo. A ver, se nota un poco que no es tu lengua materna. Eh, يا ايفان Yo la so they are trying to find a solution and they are discussing wow. about... Nice camera. Yeah, we like. Yeah. I know about the filming. Uh, I was working in Pakistan. Uh, are you from Pakistan? Yeah. Okay, good. Are you a filmmaker? Yeah. Oh, good. But... Uh, He's a newborn. Yeah. What? When you're like a young Wedding movies. Really? Yeah. What kind of movies? He was filming the marriage. Like this? No, no, it is good. Do, do, do you want to film? Do you want to film? Okay. Yeah. Do you want? <laughs> So you are from Pakistan? Yeah. yeah and uh, Are you are you working in Korea or? Yes, I'm volunteer. And why why why in Korea? Because I'm refugee. Okay. And I need many things. Yeah. And Korea is good place for me. Do you like Torah? Yeah, of course. Okay. I like so much Torah. It is. Do you believe in marriage? I've seen all love. I think I'm not prepared. And <laughs> no. No. I it's supposed to be the day of your life, blah, blah, blah. And, she's really stressed every time and trying to make the day the best day of her life because of the topic, because of all the and all kind of things. And I also enjoy it a lot because I can film people very close and very drunk and in weird situations. Um, people have, understand marriage as just signing a paper and for me it's not that. I, I would love to have like a gathering, bringing people together and just sharing your love. So be like um, sharing with world, like I love this person, I want to commit. But I don't think signing a paper means commitment. I think you have that or you don't. It's just it's not about the. It's more about celebration and stuff. I don't think you to. It's a not a just uh, agreement. How they are, not because they are yours, but because they are theirs. Theirs, you know. They, I don't understand what really love. is um, I do think you love people. I, uh, well, I know that. like, even my family, I love them. Um, and, it is hard. You have great love in your heart, I think we uh, never bought your we never get angry, we never Never have an angry feeling. Yeah. <laughs> will be amazing, will be good, will be fun. No, no, will be good. Will be good. Like a fun. It's a, will be good is like a fun. Yeah in marriage, no questioning. No questioning. Yeah. Or do you, not not not questioning what? So you don't, you're married. You don't question what? Because because love has no question. I think it's like it's really hard to not have them. Like to really be able to just go and be like let be just. Don't expect nothing, just let life happen. For me, it's hard. But I think it is a good way of just taking it. I do find like when people make expectations of something, it's just harder to like. Grecia es muy grande como para, que yo conozca la importancia del movimiento anarquista. Sí que lo poco que conozco de la historia reciente de Grecia, eh, por lo menos Atenas, donde estamos, tuvo mucha fuerza. Claro, Grecia tiene 10 millones de habitantes, más o menos. La mitad de la población está en Atenas cuando tuvieron la última dictadura, la dictadura de los coroneles que acabó con las prácticas, a la vez, un poquito más tarde que la transición, o la, llamada transición del Estado español, <laughs> eh, Atenas y las universidades de Atenas Politecnio, que está aquí en el barrio de tuvieron mucho que hacer con la oposición a la dictadura militar. De hecho, no sé si habéis grabado, pero está eh, bueno, como todas las universidades, históricamente es un sitio de refugio en el que la policía, el ejército no podía entrar, salvo que Bueno, pues se levantó la población, se levantó los estudiantes en Atenas y los tanques entraron en Politecnio, en la Universidad Politécnica de Sargia. Está la verja por donde pasaron los, los tanques puesta ahí como monumento porque masacraron a la población. Hay datos oficiales que te hablan de 20 muertos, eh, la gente te dice que hubo más de 100 muertos, porque hubo un montón de desaparecidos, pero no se saben las cifras reales. Y, todo lo que es el núcleo de Atenas y este cogollo que es Esargia tuvo mucho que ver. El movimiento anarquista en Grecia no sé exactamente qué, qué poder tiene, y no sé exactamente cómo pasó de esa parte que era muy de izquierdas en los años 70-80, cómo derivó al anarquismo no sé ese paso, porque eran muy izquierdas comunistas y tal, pero aquí se creó el barrio de Sergia, eh, una base comunista con un montón de grupos, digo, un montón de grupos anarquistas que han conseguido, bueno, pues tener un barrio liberado, que no entra la policía, que ellos llevan la gestión del barrio y tienen mucha fuerza no sé si será el movimiento anarquista más fuerte de toda Europa, porque en Italia hay movimiento anarquista muy fuerte, pero tiene muchísima fuerza. Quizás no a nivel político, pero quizás no han querido tomar el asalto al poder. Pero por otro lado, han sido un movimiento en que, que ha tenido que ser de resistencia. Aún así, yo estaba en reuniones con ellos, en sus propios squad políticos, viendo cómo es la gestión y las reuniones en las que hacen. Yo he aprendido muchísimo de cómo se tratan los temas, de la profundidad ideológica que tiene cualquiera que está en el squad haciendo los análisis, las traducciones que me hacen a mí, porque yo el griego todavía no lo domino para eso. Pero yo que llevo toda la vida en movimientos sociales en el País Vasco, dices, eh, es que cualquiera que está en estos movimientos anarquistas tiene una profundidad de análisis brutal, O sea, lo tienen muy claro. Cualquier tema temas que dije son menos políticos le dan una profundidad a sus reflexiones brutales. Luego, cómo son capaces de llevarlo a la calle es otro tema. Yo creo que si estuvieran unidos tendrían una potencia claro, y, más, si quisieran asaltar el poder probablemente lo podrían asaltar esto es política ficción, pero es que estamos hablando de un país en que la tercera puerta política son los nazis. En la calle igual está, un, un barrio anarquista es un barrio peligroso porque no está la policía, no hay seguridad. Sin embargo, aquí yo he estado completamente segura. No me parece una ciudad insegura Atenas, pero la, parte, la zona más segura de Atenas que me ha parecido es, es no está la policía, pero ellos tienen claro que aquí las dinámicas tienen que ser de convivencia. Entonces intentan cortar las peleas. Eh, el tema de drogas, pues no quieren que haya drogas, aunque podemos fumar porros quien lo fume. Bueno, pues el, tema de drogas se saca del, barrio no se quiere que haya, no se quiera que haya violencia, entonces sí que hay unos grupos que trabajan el no es muy fácil vender el anarquismo que empezó la Primera Guerra Mundial o que fue la excusa para empezar la Guerra Mundial y que a toda la gente eh, se le meta en la cabeza que el anarquismo es destrozar todo. Eso está Matar al archiduque. Claro, matar al archiduque y de ahí, vienen todo lo demás. Todo el tema del voluntariado y, el, del, envío de la distribución del material aquí lo lleva Patricia. Entonces Patricia de alguna manera tiene relación con todas las squads, no solo personal, sino también el tema de logística. Piensa que nosotros estamos manteniendo vivas a las squads, entonces eh, evidentemente es una relación primero de amistad y después también de respeto mutuo. ¿no? Entonces, eh, Patricia va a las reuniones que esas squads, sabes que son reuniones de tono eh, a veces excesivamente político, que a Patricia no le interesa porque eso es, eh, nunca hemos tenido ningún problema, ninguna, ninguna persona de ningún <laughs> signo político se ha sentido mala a disgusto en, en, SOS porque no, nunca hemos emitido ninguna ninguna opinión política, ¿no? No, a, a, de apolítico tenéis poco. a partidistas o sin marca, pero yo creo que lo que estáis haciendo aquí es muy político. Oh, ya, es muy político, <laughs> sí, es muy político. Aunque, no, lo, pretendíamos. Independientemente de la ideología de cada cual, al final todo esto es, es, política. Es política sí. De hecho, en gran medida estáis haciendo, tanto vosotros como asociación, como organización, como los voluntarios, estáis haciendo lo que no están haciendo los estados. Aquello para lo que se comprometieron a hacer. ellos, ellos eran los que tenían que encargarse de atender al voluntaria, eh, de atender a los refugiados y además eh, llevarles a, un sitio digno. No lo están haciendo. Además está la lentitud a, que a la que nos están haciendo, que es posible que el conflicto en Siria, en Irak, acabe antes de que de que los, refugiados salgan de, salgan de Grecia, de Turquía, de Líbano y Jordania. Los propios refugiados tú sabes que no, no, no ven futuro y, y, tienen muy difícil volver. Yo si veo un Alepo, no voy a volver a Alepo aunque acabe la guerra, porque mi casa está destruida, ¿dónde voy yo? O sea, mientras los gobiernos no se, encarguen de la reconstrucción de, Siria, en concreto Irak, no, no, los refugiados no van a volver. Esto significa seis o siete años. Si mis hijos ya están en una escuela en, no sé, en Bélgica o en, o en Alemania dentro de siete años, es muy complicado que retomen. Por eso era importantísimo que el conflicto finalizara ya que además ahora están en Grecia y, en Turquía y finalizar allá. si no finaliza el conflicto, eh, la crisis humanitaria que se está generando en torno a los refugiados mm, para mí va a ser apocalíptica porque no mm, tú estás sabes cómo se vive en escaramagas imagínate cómo se está viviendo en Turquía cómo se estará viviendo en, Jordania cómo se estará viviendo en Líbano I told you about ago I am five years ago, I'm 18. So when the war is starting, the army, he need to take me to go to the army and I don't like this. So I prefer to go out the country because I don't want to go with the army to Instead kill the children and to kill the woman and man. I don't like this. So I prefer to go out is much better because I can work, I can study, I can do something. I will, I left my country, the Turkish people closed the door. I like four years or three years and a half in Istanbul working. Three years? Three and a half years. Three and a half years working? Yeah, working in Istanbul. And I make it bread. Uh, I work 12 hour all the day, yes, 12 hour working, 12 hour studies. Day. Yes. So I asked him for a study in university in Istanbul. He told me the Syrian people cannot study. It's difficult to study. You have to have a passport, you have to do a lot of things. It's too hard. And I hear in Europe, if you go to Germany, if you you can study in Europe, The all European people told welcome to refugees and helping and studying and working, and it's a little bit fine from Turkey. Where I I thinking to come here in uh, in Europe to go to Germany last year and 20. Kavala and I am walking the border from Macedonia. I stay like 16 days. It's too too hard to live there. It's you know it's the raining every day and I don't have all the tent. I wake up the water in the blanket. I make it like this or to just I put a little bit in the sun and the start raining again we have like 11,000 refugees waiting just to move there. A lot of problem in the door with nothing. It's too hard life there. I coming with the group there and the group told he have to come to Athens. We here in the UN, we have organization from relocation to take the people just right in this relocation to give you in Europe. without fight, without nothing. Just you have to write your name and we wait the, he make the interview with you. I coming to Macedonia. I I told you I 16 day. I sit down in Macedonia. Uh-huh. So I coming with my group to Berias in Dabor. San llegó al puerto en febrero de, de 2016, cuando se, ya ahí se habían cerrado la, las fronteras y no, siguió, no siguió para su camino. Y en el puerto él nos ayudaba a repartir la comida, a cargar. Yo te dije que tenía un almacén muy grande, pero en sí tenía espacio dentro del edificio, pero me habían traído de diferentes sitios. Un señor me había, había alquilado para nosotros y nos habían dado también de la, de la, del área de Pireas muchos contenedores y que los habíamos puesto en el, en, el piso y los usábamos de almacén. Y entonces nos traían cosas para los desayunos, para las comidas, pañales, todas las cosas. Y las teníamos puestas en diferentes. Teníamos dos refrigeradores también así para fruta, leche. Y Gazán empezó a cooperar con nosotros. Y no tan solo Gazán, había muchos muchachos, muchas personas que querían ayudarse a sí mismos. Ayudar a ellos, ayudar a los demás. Y ayudaban a la hora del desayuno a sacar las cosas, a ponerlas, a repartir, cuando venían cosas a ponerlas en sus sitios, a organizar dentro, a ayudar con la gente. No todo el mundo habla otro idioma, algunos de ellos hablaban inglés por lo menos su poco y ayudaban a traducir. Va no hablaban un inglés perfecto, pero lo suficiente para ayudar a, los demás. Y en una época habíamos hecho un grupo, porque por lo menos en, en, en E1 teníamos gente de Siria, teníamos mucha gente de Afganistán, teníamos gente eh, de kurdos y teníamos de, ah, de Irak y de Irán también, pero más que nada de esos, Entonces, pues hablaban todos un, idioma diferente, pero habían a veces problemas y decidimos hacer un, se juntaron todos ellos a hacer un grupo con personas de cada uno de estos, de estos, de estos grupos étnicos para tratar de resolver. Si había un problema, ellos venían todos juntos y decían, tenemos este problema y son estos y es esto. Era un esfuerzo de ellos mismos de tratar de, convivir. Venían por la noche, ponían películas para los niños y no ponían películas para los, para los niños de Afganistán y después para los hijos. Todos los niños se sentaban. Los niños es lo mejor. Los niños no, encuentran diferencia entre nadie. And I wait like three months or four months call me the building the office from UN. The name is Katahaki. They call me you want we want interview with you so you can come and we make interview to tell you where you want to go later. about what happened in Syria, why you are coming here, what you need from Europe, what do you think about European people, and she asked me a, lot of questions. For four hours? Four hours asked me the question. And I answered for all the questions and she told me I hope it's fine and we are finished now and we have to wait like two months or three months I will answer for you and I write eight country she told me you have eight country to write the name what you like to go I told him I want to five country to go so I write Germany and Holland and Portugal and Spain and Luxembourg five country and she told me you have to write more I don't know it's okay five country I like it to go there I am happy if I go there. She told me okay. And I wait three months and every day I go there, I ask him what happened, what happened. Every he told day. me you have to wait, you have to wait, no have any answer for you, no have any answer for you. I wait like six months. One day I go there and I told him I want to answer now. All the people ride with me and he go to the French and he go to Germany, he take the passport and take the silo, and I am waiting the answer what happened if you don't need me I will back to Turkey it's, it's so difficult to wait to wait wait without nothing and he told me okay he write my name and he told me go out to take your answer I go there and he told me Lithuania accept you and reject you the same the time I told him why what happened, why reject me, uh, accept me and reject me. Uh, when I make the interview, I don't put the Lithuania. Yeah. And he told me, I don't know, just this answer for you. So I make the asylum here before like three months ago. He told me a lot of questions from Syria. Are you from Syria or not from Syria? I told him I am from Syria. He told me what's the color, uh, what the name the village in your uh, near your country and if you know the name the army or something working there or and I don't know why it's so difficult to take the asylum here and the same the people go before without nothing just stay one week and we go to Europe which country like it go. Yeah, yeah yes before why now the people have to wait so much to have to have a, lot of questions. why you come here and why I don't know all the children all the want to stay at home not stay in the camp not stay we need to study we need to future we are not happy we are coming here because if in my country no have a war i don't come to like to stay in the tent here seven months or eight months or so difficult life here. I don't, I am not smiling to come here in Europe to steal job from this one and to go there to steal the job for you and for another people. A lot of people thinking about the refugees not happy here. He need just future and good thing to do here. If we are in my country, no have anything, if the war stop, all the people come back the country because this is my country. know, I'm not happy to go to another country. If you are now here in Greece and you like it to come back to Spain, not stay here, because your country is you love so much in your heart your country, and you are not smiling to say you are refugees every day to hear you are refugees. You cannot do that. You cannot travel. You cannot do this. It's too much hard. we are we are the name my name is for example Gassan and now my name is refugees it's too too difficult to hear anyone tell you you are refugees and you are family brothers it's so difficult dicen que los vagabundos marcan en los portales en las ciudades y en las fincas aquellos sitios donde pueden entrar sin peligro a dormir. Yo aseguro que también los gatos hacen algún tipo de marca, si no nos explica cómo nuestra casa, que está en las afueras de la población, pero lo bastante cerca, como para que cuando la gente se va de turismo abandonen a los animales, vienen a vivir durante el verano tantos gatos. Porque siempre hemos tenido un montón de gatos durante el verano. El resto del año también. Nunca tenemos menos de tres, pero hemos llegado a tener hasta ocho, nueve gatos. Ahora mismo tenemos cuatro, cinco, están Poz y Hermión, dos gatas siamesas locas que no se relacionan más que ellas. Freda que nos la encontramos medio ahorcada en el sótano con una, cuello enredado en la, en la red de badminton. Copo de nieve, una gata blanca con un pelo precioso, la reina de la casa. Ah, bueno, y al gato negro, al que le llamamos el gato negro. El gato negro apareció como hace cosa de dos meses. No pensábamos que sería un gato abandonado de lo bien cuidado que estaba. Mi mujer, en cuanto lo vio, dijo, este gato tiene algo de persona. Y era cierto, parecían los movimientos, esa cara como felina, los rasgos de la nariz, como si tuviera de verdad algo humano. Se quedó a dormir en el porche. Cuando nos dimos cuenta que de verdad estaba viviendo ya como como gato abandonado, le pusimos un colchón ahí mismo y lo alimentamos. Enseguida empezó a tener problemas. Una mañana, cuando nos despertamos, tenía una profunda herida en el costado. Al día siguiente le faltaba media oreja. Otro día tenía una, herida que casi le había hecho perder uno de los ojos le llevamos al veterinario, evidentemente. Le curamos y nos dijo que le diéramos unas pastillas mezcladas con la comida que se le diéramos dos veces al día. Yo lo bajé al sótano, pesaba más de lo que aparentaba. Lo bajé al sótano, le puse ahí una caja con arena que bajaba dos veces al día, que ya se la llamase. Durante el tiempo que estuvo ahí adentro, el sótano apestaba. Pero el gato negro, esos cuatro días que nos pasó ahí, estuve súper inquieto. No se quedaba quieto, estaba intentando salir, no podía salir. Y además durante esos cuatro días nos pasó de todo. Mi hijo se peleó con su mejor amigo, nunca hemos sabido el porqué. Mi hija acababa de ir al campamento. Desde el momento en el que llegó al campamento, nos escribió casi cinco cartas diarias diciendo que, lo malo estaba pasando, que quería volver inmediatamente a casa. Mi mujer, volviendo a, de trabajar, se chocó con el coche contra un caballo. El coche destrozado. Ella tuvo suerte, conmoción cerebral, dos días ingresada, pero no, pasó nada más. Y nuestra hija pequeña se resbaló en la bañera, se golpeó y casi se ahoga. Bueno, y a mí. Que acababa de volver de, de presentar un proyecto en la BBC, de hacer el traslado de un libro de éxito como guión para la televisión, me acabaron de comunicar que me lo rechazaban. Yo ya no tenía ganas de volver a presentárselo a otra cadena y toda la pelea con los comerciales El cuarto día ya vi que estaba bastante bien el gato y le dejé salir. Fue instantáneo. Al día siguiente mi hijo se reconcilió con su amigo. Mi hija nos escribió una carta que bueno, que había mejorado las cosas en el campamento y que podría aguantar seguramente hasta el final. Y a mí me llamó la responsable de la BBC, me dijo que el promotor que, al que le había entregado el proyecto y le habían echado, le habían echado por aceptar sobornos y que quien se iba a encargar a partir de ahora de esos proyectos era quien precisamente a mí me había dicho que lo hiciera. Pero también a partir de entonces todas las noches el gato negro vuelve a aparecer con heridas. La herida del ojo se la ha vuelto a abrir, o la, ha hecho otra herida y pura. Está cojo de la pierna izquierda. Yo creo que ya casi no ve. Se relamen las heridas, ha perdido en cada batalla casi todo el pelo, los kilos que tenía. Bueno, mi familia es muy dadosa regalarme cosas. En Navidades y mi cumpleaños, tengo de todo. Un deshidratador de carne, un cuchillo eléctrico, un microscopio muy bueno, no es electrónico, pero muy bueno. Y estas navidades pasadas me regalaron uno de estos prismáticos con visor nocturno. Así que decidí averiguar quién atacaba al gato. Quizás un mapache, una zarigüeya. Así que cuando llegó la noche, me despedí de la familia, como todas las noches, me despedí de los gatos, como todas las noches, salí al porche, me despedí del gato negro y me metí a casa, detrás de la puerta en el cuartito de al lado que tiene unos cristales que se ve el porche. Y ahí me puse con la silla y mis prismáticos nocturnos. Los probé para ver cómo se veía y se veía todo verde todo verde, todo verde y vivo. Había un montón de insectos que se veían pulular por ahí. Así que, bueno, me los quité hasta esperar a ver si había algo que se, viera. Que se Y horas de aburrimiento, en buen momento había dejado yo el tabaco y el café, por lo bien que me vendrían ahora. Y cuando estaba a punto de quedarme dormido, oí un oído y una sombra pasó por delante. Me puso los prismáticos y lo seguí, pero solo era bola de nieve, que pasó cruzando a todo correr de uno a otro el jardín. Así ah, que me volví a quitar los prismáticos. Pero pensé, ¿qué le habrá hecho a esa velocidad? A nuestra diosa. Y busqué por el jardín y lo vi, al fondo del jardín, entrando por el camino. Lo reconocí inmediatamente. Yo he hecho mucho de, literatura y he leído mucho. Era el diablo. No el diablo miltiniano, el que está en los cuentos, el que está en los escritos. Era el diablo se me erizaron los pelos de la boca y se dirigía al porche, transformándose primero en un gran felino, de repente parecía un chacal lleno de gusanos. Cuando llegó hasta los escalones del porche, que eran blancos, pero yo los veía verde por la fosforescencia del aparato, se había transformado en una mujer preciosa, el gato negro renqueando se acercó hasta los escalones. Y el diablo le habló una lengua que ya estaría muerta en la época de Babilonia, entre susurros. El gato maulló, y cuando le extendió la mano al diablo, le mordió. El diablo me miró y sé que me vio. Si, yo alguna vez había tenido duda de la existencia del diablo, lo tenía delante y nadie había visto. subí los tres escalones de, la, de, las escaleras y se pusieron a pelear, el diablo y el gato, corriendo, dando vueltas, una lanzándose sobre la otra, la otra transformándose en animales extraños, y yo con los prismáticos, hasta que un traqueteo y levanté los prismáticos, y era un coche que me vino de frente y con las luces me, me dejó completamente ciego. Le aparté los prismáticos hasta recuperar la visión, y cuando la recuperé, ya no había nada. El gato negro estaba otra vez tumbado en el coche, sangrando, medio muerto. Y busqué el diablo, lo busqué por ahí y estaba en el cielo. Vi como un gran nave, medio murciélago, medio buitre, se alejaba Así que salí y me cogí al gato negro. Me cogí con todo mi cariño, lo llevé adentro, me volví a bajar al sótano. Al día siguiente me volví a llevar al veterinario para que lo curaran. Ya no lo he vuelto a guardar, a bajarlo al sótano. Aunque esté muy mal, lo he dejado en el porche. Y cada día está más bien, cada día está peor, cada día está con más heridas. No creo que dure mucho el gato negro. Y yo me pregunto, con egoísmo, ¿por qué el gato negro vino a nuestra casa? ¿Con sentido de qué nos está protegiendo y de quién? Y sobre todo me pregunto, y esto sí que es egoísmo y miedo, ¿qué pasará el día que el gato miedo muera y no A nivel particular no estoy seguro porque después de, es lo que le pasa creo que a todos los voluntarios, que después de cierto tiempo eh, sientes un cansancio que no es tan solo físico, sino mental también. y lo estoy notando, lo estoy notando. Aunque yo pensé que el venir a la, la, al almacén, que ya no era el, día, el, trato constante diario. ¿Encontraste? Sí. Chao, gracias. Saludos. el contacto diario con, los, refugiados, estar resolviendo problemas constantemente, que iba, que iba a ser más, me iba a dar un poco más de paz mental, lo cual no, es, no, ha sido así. No estoy segura de lo que yo voy a hacer. Eh, mi, preocupación más grande para el futuro de todos los refugiados, y eso es que para mí, primero que nada, no es lo, Nada de lo que vayamos a hacer en estos momentos es una solución, es poner una curita encima de, una herida grande, ¿ok? Eh, porque si no se para la guerra y esta gente no puede regresar a sus países. A su casa. A su casa. <laughs> claro. A su vida normal o, no normal porque no va a ser normal ya, pero, pero poder regresar y volver a rehacer su vida es algo difícil el que, algunos se puedan ir a, otros países en Europa o a otros países en el mundo y, hacer una vida nueva, ayuda en cierta forma porque quita un poco de la presión de Grecia, pero no es la solución constante, no es la solución de verdad. Están acabando con un pueblo. Se está acabando con Siria encima la cuna de la humanidad, es que yo soy profesor de lengua, es que los primeros textos escritos son sumerios, de, los sumerios, de, son de allá, en barro, que estamos con el proyecto de barro tan bonito que vamos a traer la semana que viene, que es tan bonito. El, la escritura con informes de aquí, los primeros, es que el, neandertal salió, es que es tal la riqueza, es tal lo que le debemos a Siria, que es vergonzoso que estamos acabando con ellos, porque esta gente eh, se está generando tal mafia, tal conflicto en todos los campamentos, eh, es, lo que se está generando que estamos acabando con ellos, estamos acabando con ellos, lo estamos, se está generando una diáspora igual que se con los judíos, ¿no? estamos acabando con ellos, y los niños sobre todo, ¿no? que, están abandonados, 1.300 niños dando vueltas en escaramagas sin saber qué hacer, aburridos de la vida, tirándose a un, mar lleno de aceite, aceite los 10.000 desaparecidos en, en Turquía. Es lamentable, no somos conscientes. solo los que conocemos el conflicto somos conscientes de, lo terrible que se está haciendo, porque la gente cree que porque un refugio está en un campamento está solucionado. Es vergonzoso lo que está pasando en los campamentos. y tristemente yo no lo puedo denunciar, pues no lo puedo denunciar, porque es que no, no puedo denunciar lo que está ocurriendo, pero es lamentable lo que se está haciendo. Lo de los críos es, tristísimo, por eso <laughs> repito lo del barro de la semana que viene en las distintas escuelas, de que los niños manipulen, que se lo pasen bien y que hagan pájaros de barro que simboliza que, eh, eh, lo que esos niños que son pequeños, que no, que, no, que no han hecho mal en la vida y que lo que quieren es volar, es volver a su país, que va a ser muy complicado tener una casa digna. Esos niños, si tienen una casa digna, podrían desarrollarse como personas. Como no se les va a permitir, es una generación perdida, es una generación triste, es, un país que está destrozado, o sea, que, está, que se está... Es, una, es, una se está liquidando un país, el futuro de un país y no somos conscientes. Creen que la gente que porque un, refugiado está en Escaramagas está bien atendido. Tú me preguntabas, ¿dónde está mejor un refugiado? ¿En, un campamento o en una squad? Pues, ¿Qué quieres que te diga? Es una mierda cómo están en, los squads y cómo están en los, campamentos. Escaramagas es vergonzoso. Niños allí dando vueltas por, eh, por un campamento que son eh, eh, caravanas y no hay una sombra los voluntarios atienden a 20 niños, no, no tienen recursos, no pueden atender a más, hay mil sueltos por ahí. Es que mm, no somos conscientes del genocidio que estamos haciendo con el pueblo sirio y con el pueblo... No somos conscientes. Entonces, claro, ¿cómo me voy a sentir yo feliz ayudando a 2.500 voluntarios a mantenerse vivos? No estoy ayudando a nada. Es un planeta que no se muera, porque no les estoy ayudando, no les estoy dando recursos sociales, no les estoy dando actividades, no les estoy dando nada, no les estoy dando nada. Entonces, ¿cómo voy a sentir orgulloso yo de lo que estoy haciendo con, si sé que es una gota en, un mar, en un océano? Los países tienen recursos, yo no tengo recursos. Y los recursos es que esos niños tengan una casa, que tengan una casa, que tengan una casa, que se levante por la mañana sabiendo que no hay, una, que no hay un conflicto, que no, que no está... Es que es vergonzosa la situación. futuro académico, futuro Futuro académico, social, personal... Esta gente, la mayor parte de esta gente no quería salir de sus países. Han salido con traumas de guerra, con traumas de persecución, o, porque quería ir a la Europa dorada que veía en la este, este televisión. Este, viene, este para, que no lo, para recluten. ahí quería llegar. ¿Cuáles son los parámetros con los que trabajan las personas que tienen que hacer las entrevistas para conceder el asilo No lo sé. No lo sé. La legislación te, marca unas cuestiones de por qué quién tiene derecho a asilo y luego las entrevistas yo creo que son muy subjetivas. Es muy duro decir determinadas pero la gente tiene que eh, ha habido preguntas que a mí me parece de juzgado de guardia. O sea, un país en guerra como Siria, de gente que sale huyendo de la guerra y que en una entrevista para que te concedan el derecho de asilo que tienes reconocido por pertenecer a un país en guerra, que sean capaces de preguntarte de dónde vienes y dices, mira, vengo de esta ciudad, no voy a decir el nombre, ni quién, a quién se lo hicieron, y dice, y llegó aquí el ISIS, el ISIS o no sé, como le llamaran, le llamaran allá, y todos los de los jóvenes teníamos que reclutarlos si no nos iban a matar. Y yo salí corriendo de allá. Y que me hace la entrevista de asilo y dice, ¿y por qué no te quedaste defendiendo tu país desde el ejército? ¿Quién es capaz de preguntar eso? ¿Y cómo eres tú? ¿Cómo tienes que tener en la cabeza la decir, en cinco segundos tengo que responder y de mi respuesta depende que me den asilo o no me den asilo y me devuelvan al país? Claro, es que la gente LGTB, gays, lesbianas de determinados países podían quedarse en su país siempre que pasaran desapercibidos. Porque has venido aquí siendo marica. Tú vas a tu país y dices, y pasa desapercibido, que no lo sepa nadie. No, puedo o sea, no puedo tener mi vida como la vivo, como soy yo, increíble. Hay un derecho que me reconoce la identidad de género, la identidad sexual, la identidad religiosa, y tú me estás diciendo, no, vuelve a tu país y ahí no vas a tener problemas si todo el mundo no sabe que eres marica? Cuando, cuando las personas salen huyendo de guerras, de masacres, de violaciones, les puedes poner un muro de tres metros de altura o de pones 26.000 barcos de la Armada y los patas a cañonazos, buscarán otras rutas cada vez más peligrosas y cada vez más costosas por la mafia. Alguien que sale jugándose la vida va a llegar, va a llegar. Se pongan las limitaciones que pongan. Y ahí hay tres niveles de actuación, Está Europa, está Grecia y están sus países. ¿Cómo se solucionará esto? ¿Dónde? ¿Cuándo? quién solucionará. Quiero decir, eh, se puede solucionar porque lo que decíamos antes, la mayor parte de esta gente no ha querido salir de sus países porque se hacen intervenciones en sus países porque se les devuelve la dignidad. Se puede solucionar porque Europa abre las fronteras y mucha gente va a ir ahí, ni en Turquía, ni en Afganistán, ni en Siria, cerrando las fronteras, eliminándolas, que eso solo es un negocio para el O sea, esta gente va a pasar dejando mil muertos, dejándose todo el dinero que puedan por las rutas más peligrosas. Si no se lo pueden pagar, lo conseguirán de otra forma. Y si no, acabar enfrentándose directo contra el Frontex. O sea, yo recuerdo el año pasado que hubo un intento masivo de pasar desde, desde Lesbos tomando un ferry ya se vieron que esto no salía, bajaron cientos a tomar el ferry y a esa a cruzar. Hubo una intervención policial durísima, Pues igual al final acaban de hacer eso, O sea, igual al final tienen que hacer intervención directa y enfrentamiento directo con Europa. Yo no creo que esté defendiendo a, Europa, a esa Europa en esa intervención, no ¿eh? dudo mucho que lo defienda. Pero a alguien que, que tiene el objetivo claro es salir de mi país, jugándome la vida en mi país y en el tránsito, no le va a cortar una concertina, una alambrada de tres pisos de altura, una muralla o un partido político que te diga tú no Se ha jugado la vida y se me jugará la vida para llegar allá. Y llegarán. Y llegarán. De forma legal, de forma ilegal. nunca he sido activista. Hasta ahora. Hasta que he visto lo que hay. no lo he creído. Hasta que he visto cómo trabaja la gente, como al margen de, no de la ley, sino de las, los mecanismos oficiales, se pueden hacer muchas cosas. Hay un campo de refugiados que hace el organismo oficial, pues que coman, beban y duerman los humanos no estamos programados para comer, beber y dormir. Entonces, pues eso. Por eso, ellos dicen que es una muerte lenta, porque dicen, no sabemos qué va a ser Piensa en tus hijos, qué va a de su futuro. Aunque fui una persona muy religiosa y estuve muy metida en la iglesia, no sé por qué, yo tenía una deuda conmigo misma y era por qué, si tienes este discurso de ayudar a los demás, ¿por qué no colaboras con con este tipo de grupos. Yo no lo veía, yo no sabía por qué. Yo he trabajado mucho, ¿eh? Y como periodista también me he metido en albergues, en refugios, en organizaciones no gubernamentales y tal, y nunca he echado una mano. Yo me sentía mal conmigo misma, decía, ¿por qué coño no lo hago? Soy una incoherente. Ahora sé por qué no lo hacía. El año pasado mi hijo ya era mayor, eh, la crisis de los refugiados me parece una cosa alarmante, es el mayor movimiento migratorio después de la Segunda Guerra Mundial. Veía en la tele cómo estaba muriendo gente y dije, ya es hora de tomar parte. Y entonces decido irme a Grecia, como voluntaria, independiente, sin conocer nada del tema, a un campo de refugiados. Y entonces allí entendí muchas cosas sobre mí misma. Entendí que esos colectivos religiosos con los que yo había estado vinculada lo que hacen es ayudar de arriba a abajo. Yo te doy, yo te doy. Y lo que aprendí en Grecia es, yo trabajo contigo para que tu situación mejore, porque tu situación es injusta y yo no estoy de acuerdo con esta situación. Entonces nos cogemos del brazo y caminamos juntos, empujamos juntos. No es yo te doy algo, te voy a servir la cena al albergue un día a la semana en un albergue en el que vas a poder dormir 15 días porque no hay plazas y dentro de 15 días te voy a echar a la calle. A mí eso no me gustaba, entonces yo entendía y dije, yo quiero trabajar de otra manera. ¿Tú quién crees que es más vulnerable? ¿Dentro de qué grupúsculo de sirios, en este caso, crees que puede ser más vulnerable? La adolescencia, que es como el sector más olvidado porque Normalmente trabajo con niños, trabajo con adultos, pero y los adolescentes que están, han pasado seis años sin estar en el sistema educativo, wow, ese vacío para ellos es muy importante. Los, niños al fin y al cabo, a lo mejor cuando pase llegan a un país o se adaptan, juegan, pero los adolescentes... Vale, pues cuando llegan a Europa, cuando viene una mujer sola, esa mujer lo que hace es luchar por sus hijos y tiene que hacer la comida y tiene que ir a comprar y tiene que buscarles al colegio, es decir, tiene una vida organizada, dura, pero organizada. Claro, emocionalmente tiene objetivo. está ahí con ellos. Pero aquí yo he conocido chicos que han llegado y que ya están bebiendo cuando nunca habían bebido. Cuando nunca habían bebido y, ya no rezan cuando antes habían rezado, ¿pero por qué? Por la presión social. Porque la gente la que se rodea les dice, pero no reces, pero búscate chicas, bebe, entonces, ¿qué pasa? Que de repente sufren una crisis de identidad brutal. Claro. Yo, me he tenido que sentar con chicos, yo me tomo muy a gusto una copa de vino, pero me he tenido que sentar con chicos y les, tengo que decir, no bebas. No bebas si no quieres. Que yo me ponga a pensar en estos adolescentes de ahora como qué pasará en el futuro, ¿no? Cuando ellos han vivido una cantidad de experiencias donde todas sus estructuras se han roto, donde todo alrededor les ha decepcionado, ¿sabes? O sea, eh, ante eso antes ya esa desconfianza con el sistema, con el mundo, con... y haber, habiendo vivido el, que te tengan que ayudar, ¿no? ¿Qué, deuda tan grande, ¿no? O sea, encima llegar a un país donde no eres bien recibido, donde no te dejan además seguir, te bloquean, pero es que te están manteniendo, ¿no? Es, son, e, es algo muy complejo, ¿no? O sea, para mí lo frente es buscar eh, alternativas de autogestión, o sea, eso lo tengo claro. Es decir, vale, puedes buscar trabajo y tal a las personas con, pero intentar crear proyectos eh, en, digamos, en, lugares que sean vacíos sociales, es en lugares donde haga falta que lleguen. Y Aldea Viva es el proyecto que se va a iniciar ahora en, la Sierra del Alto Palancia, en Castellón. Resulta que nosotros buscábamos, eh, poblaciones que estuvieran en peligro de, extinción, digamos, no, no totalmente despobladas, sino que hubieran personas que luego pudieran acoger y crear como, proyectos comunes de vosotros necesitáis personas, nosotros llevamos a, refugiados, formamos eh, al voluntariado, buscamos dinero, donaciones para que mm, ellos luego puedan hacer su vida allí. Entonces encontramos a un proyecto de Rural Avanza y de otra cooperativa que se llama La Surera, en Almedíjar, que tenían los proyectos pero les faltaba la mano de obra y estaban totalmente abiertos a... No, no sabían de tema refugiado no, pero estaban totalmente en disposición. Y nada, pues ahí empezamos a trabajar juntos. Entonces ahora mismo el proyecto así más, más gordo aquí en España es ese, es esa iniciativa. Hay banco de tierras abandonadas, tanto de, de secano como de regadío, hay casas abandonadas que se pueden alquilar y vivir familias bien, hay colegios que necesitan niños porque se están quedando sin niños, entonces era un poco ya está, el tejido social está. Primero tienes que preocuparte y luego tienes que ocuparte, tomando parte. ¿Cómo tomas parte? Informándote y actuando. Activismo. Entonces, ¿qué ocurre? Que no se está llegando al público general. ¿Por qué no se llega al público general? Porque el público general está en otras cosas, lo que decíamos antes, está en mantener mi trabajo, que no me echen, eh, poder irme de vacaciones, tener mi casa, tener mi play. Yo confío en mi trabajo y creo que el periodismo puede servir para abrir ventanas para abrir puertas. Yo te digo lo que veo, yo, que a lo mejor estoy equivocada, compruébalo tú por ti mismo, pero esto es lo que yo veo. Contrásalo porque a lo mejor tú me puedes ofrecer una cosa mejor.